ho hippoon, to hippostasion. Ho hippocomus, ec ballei ten copron, ec tu hippostasiu, toe che moe prosdei ton hippon, eis ten fatnen, eide stomias dus fimos esti, toe fimoe fimoi. Eita hupostron de la de to stroma. Ton bromon acros pelon ridi licmae, hon tois achurois mignusi, cae ec forbo cistidos lambanei, cae tuutoe, hos cae toe hortoe, trepei cae potisdei ton hippon. Eita racei, apomatei, gzustridi apo gzuei, toi amphimalloe stronnusi, cae ephorae tas hoplas, ei ho sideros bebaiois eti heelois synaptetai.